itu asli itu sih mas mah ada nggak beda kalau itu kan tanda masuk ya mah banget pun ikut menyiapkan parkir untuk 34 private jet yang direncanakan akan mendarat di hari H. Kira-kira siapa aja pemirsa ya? Fasilitas yang sudah siapkan untuk eh, parkir pesawat kita sudah mendesain kapasitas di Bandara Solo ini sekitar 34 pesawat Thank you. 2000 Central Racetrack Cantando Charco, Fighting One Benefits, Cali ¡Ni Nima Dolly Pedi.